армысыздар бокстер жанкерлер, сүлеймен Промоушен YouTube каналының көрермендері біздің боксшымыз екінші орта салмақта өнер көрсететін айдос ербосынұлы өткен жексенбі күні америка төрінде кубалық дэвид моррелмен жекпе жек өткізді бұл кездесуге қос боксшы асқан дайындықпен келді 12 раундқа созылған кездесуде айдос өз табандылығын көрсетіп соңына дейін айқасты алайда соңғы раундта отандасымыз нокаутқа түсіп өкінішке орай жеңіліс тапты бұл әрине қазақ жанкүйерлері үшін күтпеген жағдай болды дегенмен айдос ербосынұлы өзінің қайтпас қайсар мінезімен мақтылаған көпшілікке дәлелдей алды бұл жекпе жекке төрткүл дүние көз әлемнің үздік ақпараттық сайттары кездесу туралы ойларын жарыса жазды арасында қаңқу әңгімелер де жоқ емес кей бұқаралық ақпарат құралдары айдос жекпе жектен соң тұруға мұршасы болмай дәрігерлер зеңбілмен әкетуге тура келді деген жалған ақпарат та таратып үлгерді әрине бұл шындыққа жанаспайды өздеріңіз көріп тұрғандай боксшымыз жекпе жектен кейін өз аяғымен жүріп жанкүйерлерге алғысын білдіруде айдос все равно молодец молодец молодец молодец отлично Um, кәсіпқой бокс ережесі бойынша жекпе-жектен кейін дәрігерлер боксшының денсаулығын тексерді кейін медициналық көмек беру үшін ауруханаға жатқызды ақ халаттылардың сөзінше отандасымыздың денсаулығы бірқалыпты жағдайы толық бақылауда біз айдостың тез қалпына келіп ортамызға оралатынына сенеміз айдос біз үшін нағыз чемпион жеңіс бар жерде жеңіліс те болады сол үшін біз айдосқа тек сәттілік тілейміз алайда жақсы жаңалығымыз да жоқ емес осы айдос пен морел арасындағы жекпе жектің андеркардында өнер көрсеткен абылайхан жүсіпов кезекті кездесуінде жеңіске жетті боксшымыз қарсыласы демаркус лейтонды екінші раундта техникалық нокаутпен ұтқан болатын қазіргі сәтте айдостың жағдайы бәрімізді алаңдатады алайда біз абылайханды жеке жеңісімен құттықтағымыз келеді And still undefeated, Құрметті көрермендер, қазір Айдоттың денсаулығына байланысты алып қашпа сөздер көптеп таралуда. Сол себепті жалған ақпаратқа сенбей, тек біздің ресми жаңалықтарды қарауды сұраймыз. Ендеше біз бүгінгі шығарылымызды аяқтаймыз. Барша тілеулес болған жандарға мың алғыс. Үнемі бізбен бірге болыңыздар. Алдағы күндері басқа да ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Ендеше келесі кездескенше.